so welcome back to this new episode video र म तपाईँहरूलाई एकदमै वेलकम गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा र आज स्पेसियल एकदमै फन्टास्टिक केही नयाँ कुरा केही नयाँ विशेष गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई फेरि पनि वेलकम गर्न चाहन्छु it's me Simon Rai founder of Simon zone dot com र हाम्रो साइमोन जोन डट कममा हामीले थुप्रै फन्टास्टिकली अफरहरू चाहिँ एनाउन्स गरेका थियौँ दसैँको लागि र थुप्रैजनाले चाहिँ ग्राप गर्नुभयो विकली बेसिसमा केही न केही समथिङ तपाईँहरूको अपग्रेसनको लागि तपाईँहरूको स्किल डेभलपमेन्टको लागि हामीले केही न केही कुराहरू चाहिँ ल्याएर आइराखेका हुन्छौँ र र लास्ट टाइम हामीले फन्टास्टिकल्ली युट्युब ट्रेनिङ गऱ्यौँ र युट्युब ट्रेनिङको टु डेज सिरिज पछाडि हामीले भिडियो एडिटिङ ट्रेनिङ पनि फ्रीमा हामीले चाहिँ लन्च गरेका थियौँ अनाउन्स गरेका थियौँ सो धेरैजनाले ग्राप गर्नुभयो धेरैजनाले लिनुभयो राइट सो मलाई लाग्छ हामी टिमलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले साँच्चै नै एकदम राम्रो चाहिँ सिपहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ स्किल्सहरू चाहिँ विकास गरिराख्नु भएको छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि जति पनि पुरानो एसबिसी हुनुहुन्छ एकदमै फ्यान्टास्टिकली राम्रो गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो नयाँ ट्रेनिङहरू डेफिनेटली अपग्रेड अब यो दसैँ लगतै हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट भर्जनको अमेजिङली आउनेछ र पुरानो एसपिसीहरू एकदम रेडी हुनुहोला तपाईँहरूको लागि विशेष हुनेछ र त्यो सँगसँगै अब नयाँ आउने साथीहरूको लागि अझ थप कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउनेछौँ यो अफरमा राइट सो यो भर्जन टूमा र हाम्रो ट्रेनिङ पनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो ट्रेनिङ हामीले जुन फर्स्ट पार्टमा हामीले चाहिँ लन्च गरेका थियौँ टेस्टिङ फेजमा त्योभन्दा बेटर भर्जनको ट्रेनिङ भर्जन टूमा आउँदैछ एडभान्स फेसबुक मार्केटिङ ट्रेनिङ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ multiply your business by Facebook marketing भन्ने च्याप्टर त्यो नामले चाहिँ त्यो डिजाइन गरेका छौँ र जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ फेसबुकको almost forty to fifty series launch गर्नेछौँ जहाँ चाहिँ फेसबुकको प्रडक्ट्सहरू जसमा चाहिँ तपाईँको म्यासेन्जर छ होइन जसमा चाहिँ तपाईँको वाट्सएप छ वाट्सएप मार्केटिङ जसमा चाहिँ तपाईँको इन्स्टाग्राम छ इन्स्टाग्राम मार्केटिङ लगायत तपाईँले फेसबुकमा रहेको सम्पूर्ण कुराहरू जस्तो तपाईँको फेसबुकमा चाहिँ अफर्स क्रिएट गर्ने होला इभेन्ट्स क्रिएट गर्ने होला फेसबुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेज क्रिएट गर्ने होला सब क्रिएट गर्ने होला कसरी क्रिएट गर्ने यो कुराहरू छँदैछ इन्स्टेड अफ द्याट होइन तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा त धेरै कुराहरू हुन्छ नि त तपाईँको even LinkedIn training LinkedIn social मिडियालाई कसरी बेस्ट ढङ्गबाट युज गर्ने ट्रेनिङको लागि आफ्नो कम्पनी को लागि नयाँ कोही आफ्नो स्टाफ इम्प्लोय हायर गर्नका लागि सो त्यो ट्रेनिङ हामीले अलरेडी लन्च गरिसकेका छौँ र भर्जन टूमा यो पनि फेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि भर्जन टूमा हाम्रो गुगल ट्रेनिङ छ गुगल ट्रेनिङ स्पेसियल्ली जो स्टार्टअपहरू हुनुहुन्छ एन्टरप्रेन्यर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि एकदमै बेस्ट ट्रेनिङ भनेको गुगल ट्रेनिङ हो जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो सानो स्मल अमाउन्टको अथवा स्मल बिजनेसेसहरू छ स्टार्टअपहरू सुरु गर्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ गुगलको टुल्सहरू जसमा जस्तो गुगल सिट्स गुगल फर्म तपाईँको गुगल डक्स यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने आफ्नो बिजनेसमा यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नुहुनेछ भर्जन टूमा अझ एडभान्स लेभलमा यो ट्रेनिङ आउँदैछ गाइज राइट यो लगायत हाम्रो इङ्ग्लिस भर्जनमा त या वी हेभ एकदमै एडभान्स लेभलको कोर्सेसहरू छ होइन जुन चाहिँ हामीले एउटा नेपालीहरूलाई चाहिँ बेसिक कुराहरू हामीले दिँदैछौँ बेसिक कुराहरू जस्तो तपाईँको हाम्रो इङ्ग्लिस भर्जनमा भनेको तपाईँको हामीसँग चाहिँ ड्रप सिपिङको चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ तपाईँको चाहिँ इ कमर्सको चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ एफिलिएट मार्केटिङको चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ तपाईँको क्रिप्टो करेन्सीको ट्रेनिङ हुन्छ राइट सो यो कुराहरू अलिकति धेरै एडभान्स भएको हुनाले पनि हामीले एसबिसी लन्च गरेका हौँ राइट एसबिसी हामीले यो कारणले पनि लन्च गरेका हौँ र एसबिसी जो व्यक्तिले गर्नुहुन्छ नि हामीलाई मलाई के लाग्छ भने हाम्रो टिमलाई चाहिँ चाहिँ यति बिलिफ छ कि तपाईँहरूले डेफिनेटली एसबिसीको थ्रुबाट आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ धेरै कुरा तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ whether that should be social media use गरेर होस् युट्युब युज गरेर होस् राइट अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य ट्रेनिङहरू सेल्स ट्रेनिङ युज गरेर होस् मार्केटिङ ट्रेनिङ युज गरेर होस् डिजाइनिङको कुराहरू वेबसाइटको कुराहरू युट्युबको कुराहरू होइन यो लगायत अब फनल बिल्डिङको कुराहरू तपाईँको चाहिँ ल्यान्डिङ पेज बिल्डिङको कुराहरू यो कुरा सिक्न चाहिँ आजको ट्वेन्टी वान सेन्चुरीमा तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इम्पोर्टेन्ट छ र एसबिसी जो बनिराख्नु भएको छ जसलाई एसबिसी गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो हामीले नेपाली भाषामा एकदमै सहज सहज ढङ्गबाट सिक्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेका छौँ र जसले यो लेभल पार गर्नुहुन्छ यो ट्रेनिङहरू एसबिसी बनेर एउटा लेभलमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ र यो लेभल अपग्रेड गरेर चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा पुगिसके पछाडि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भने भने जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल्ली कसरी एफिलिएट मार्केटिङ गर्ने क्रिप्टो करेन्सी लगायतका तपाईँको चाहिँ ड्रप सिपिङ कसरी गर्ने त कसरी चाहिँ अझ एडभान्स लेभलमा चाहिँ तपाईँ नेक्स्ट लेभलको चाहिँ इन्टरनेसनल्ली काम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी डेफिनेटली पनि तपाईँहरूलाई सिकाउँछौँ सिकाउँछौँ डेफिनेटली गाइज सो यति भन्दै I wish you all the best जति पनि तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ लागिराख्नुहोस् हामीले साइमन जोन डट कममा मैले अलवेज भन्ने गरेको छु विगत टु थाउजन्ड एटिनबाट अलर्ड अलर्ड एकदमै धेरै स्ट्रगल गरेर इभन म आफै पनि यो बिजनेसमा यो इन्डस्ट्रीमा आएको छु र टु थाउजन्ड एटिन नाइन्टिन र ट्वेन्टी पछाडि हामीले ट्वेन्टीमा चाहिँ Simon zone dot com launch गरिसके पछाडि झन् नयाँ उचाइ हामीले चाहिँ नयाँ उचाइ चाहिँ एउटा नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो सिप सिक्ने इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ जस्तो हामीलाई फिल भएको छ डेफिनेटली पनि so we have always four objectives मैले खुलाएर तिनवटा मात्र हाम्रो अब्जेक्टिभ्स भन्दै आइराखेको छु नम्बर वान भनेको तपाईँहरू सिक्ने प्लेटफर्म हो साइमोन जोन डट कम तपाईँहरू सिक्ने प्लेटफर्म हो Simon zone dot com number one number two भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ वर्क गरेर काम गरेर इन्कम गर्ने प्लेटफर्म हो साइमोन जोन डट कम र थर्ड पावर भनेको चाहिँ तपाईँसँग कुनै पनि स्किल्स होइन वेदर त्यो तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ एज आर रिसोर्सेससँग रिलेट हुनसक्छ वेदर द्याट सुड बी तपाईँको चाहिँ हस्पिटालिटी सेक्टरको कुराहरू होस् होइन कुकिङ बारिस्ता इभन तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्ड हुन्छ नि होइन त्यहाँ पनि एकाउन्टिङ रिसेप्सनिस्ट लगायत थुप्रै कुराहरू हुन्छ अनि मोबाइल रिपेयरिङको कुराहरू हुनसक्छ whether that should be laptop रिपेयरिङको कुराहरू हुनसक्छ वेदर द्याट सुड बी हाम्रो अलमोस्ट डिजिटल इन्ड इन्डस्ट्रीमा चाहिने कुरा ट्रेनिङहरू चाहिँ आइसकेको छ बाँकी हामीले चाहिँ यो टाइपको सिपहरू जसले चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ सिकाउन चाहन्छ ल्याउन चाहन्छ होइन यस्तो ट्रेनिङहरू वेदर करियर कन्सल्टिङ हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ मेबी तपाईँको चाहिँ लिडरसिप स्किल्स डेभलपमेन्ट डेभलपमेन्ट गर्ने कुरामा हुनसक्छ यो यस्तै अझ मोर ट्रेनिङ्सहरू हाम्रो टेन थाउजन्ड ट्रेनिङ पुऱ्याउने हाम्रो उद्देश्य हो सो तपाईँहरू एसबिसी बन्नुहोस् र जति पनि एसबिसी बन्नेहरूको लागि हाम्रो एभ्री यो ट्रेनिङ्सहरू तपाईँहरूको लागि free free free free access हुँदै जान्छ जो एउटा जुन लेभलमा तपाईँले चाहिँ एउटा लेभलमा तपाईँले चाहिँ जुन ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ नि जुन ट्रेनिङ एउटा लेभलको ट्रेनिङ एक्सेस गर्नुहुन्छ जति पनि यो अहिले हामीसँग फिफ्टिन सेभेन्टिनवटा ट्रेनिङ्स आइसकेको छ भर्जन टूमा अलमोस्ट हाम्रो ट्वेन्टी क्रस हुन्छ र हाम्रो यसरी नै one thousand two thousand ten thousand definitely हाम्रो ट्रेनिङ हाम्रो स्किल्स रिलेटेड मात्र ट्रेनिङ हुन्छ हेर्नुहोस् राइट सो मैले अलवेज भन्ने गर्छु बजारमा मार्केटमा दुईवटा कुरा चल्छ एउटा स्किम बेस अर्को स्किल बेस स्किम बेस भनेको के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरू जोइन गराउने जोइन गराउने जोइन गराउने जोइन गराउने राइट त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै स्किल सिकिँदैन हेर्नुहोस् होइन थुप्रै अहिले एकदमै म्याक्सिमम चलेको भनेकै स्किम बेस हो स्किम बेसमा तलको डाउन लेभलको आफ्नो क्लाइन्टले अथवा चाहिँ मुनिको साथीहरूले पैसा कमाउने चान्स एकदम कम हुन्छ हेर्नुहोस् सो त्यो कारणले गर्दा म फेरि पनि यो पनि एडभाइस गर्छु तपाईँहरू स्किम बेस त्यसमा नफस्नुहोस् होइन धेरै प्रोग्रामहरू छ हेर्नुहोस् अहिले धेरै प्रोग्रामहरू छ म नाम त लिन चाहन्न धेरै स्किम बेस्ड प्रोग्रामहरू छ मार्केटमा यस्तोमा तपाईँहरू नफस्नुहोस् हेर्नुहोस् है माथिको माथिको लेभलकोले कमाउँछन् अनि सक्छन् त्यो गयो मुनिको लेभललाई पेन हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको इन्कम नगर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन त्यो फिल ब्याड फिलहरू एक्सपिरियन्सेसहरू आउँछ अनि त्यो कारणले गर्दा त्यो होप अनलाइनमा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा अनलाइन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होप हराएर जान्छ किन त भन्दाखेरि because of scheme base scheme base प्रोग्राममा तपाईँहरू नलाग्नुहोस् कम्प्लिटली स्किल बेस प्रोग्राममा लाग्नुहोस् तपाईँहरू वेदर मैले भने नि वेब डिजाइन हुनसक्छ ग्राफिक डिजाइन हुनसक्छ भिडियो एडिटिङ हुनसक्छ डिजिटल मार्केटिङ रिलेट तपाईँको चाहिँ गुगल मार्केटिङ हुनसक्छ एसइओ e हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ यस्तो स्किल बेस प्रोग्राम तपाईँहरूले एटेम्प्ट गर्नुहोस् युट्युबिङ हुनसक्छ टिकटक रिलेट हुनसक्छ स्किल बेस प्रोग्राम तपाईँहरूले एटेम्प्ट गर्नुहोस् public speaking leadership marketing sales यस्तो ट्रेनिङ यस्तो प्रोग्राममा तपाईँ जोइन हुनुभयो भने तपाईँलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँको गर्ने चाहना छ र तपाईँ साँच्चै मनैदेखि लाग्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यसमा कुनै लुज छैन हेर्नुहोस् तपाईँलाई कुनै लु चाहिँ हुँदैन इभन दो तपाईँलाई हामीले यसमा एसबिसी गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिन्छौँ र वेदर तपाईँले अब तपाईँसँग क्लाइन्ट नै भए तापनि तपाईँको क्लाइन्टलाई पनि यसमा कुनै लुज हुँदैन हामी अलवेज तिनवटा win win win win win win win तिनवटा विन विन विन कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम डिजाइन गरेका छौँ ताकि कसैलाई लस नहोस् राइट सबैले एउटै लेभलमा काम गरौँ एउटै लेभलमा चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरौँ सबैको चाहिँ मुहारमा चाहिँ नयाँ आम्दानीको स्रोतहरू इन्कम सोर्सेसहरू चाहिँ बनाउने प्लेटफर्म्सहरू क्रिएट गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम डिजाइन गरेका हौँ सो फेरि यही विस छ तपाईँहरू स्किम बेसमा जोइन नगर्नुहोस् स्किम बेस प्रोग्राम नगर्नुहोस् स्किल बेस प्रोग्राम गर्नुहोस् सबैको लागि फाइदा हुन्छ वेदर तपाईँको चाहिँ फ्युचर जेनेरेसन इभन तपाईँको भाइ बहिनी अब आउने सन्तति पुस्ताहरूको लागि पनि एकदमै काम लाग्ने प्रोग्राम हो हामीले एसबिसीको छुट्टै एउटा चाहिँ फरक एउटा चाहिँ काम गर्दैछौँ एसबिसीको त्यो पनि हामी चाँडै नै अनाउन्स गर्छौँ तपाईँहरू active SBC Simon zone dot कममा रहनुहोला so thank you so much guys see you in the next episode guys thank you